Mambo vipi? Hii ni Stein TV. Mimi naitwa Catherine Sylvester na hapa ndani niko na ugeni. Ugeni huu bwana ni kutoka kwenye kiwanda cha filamu, anaitwa Dondola mtaalam anasema kwamba kikung'ata ni lazima kuachie nundu. Atatuambia vitu vingi sana kuhusiana na filamu ya Bongo, lakini pia atatuambia kwa nini Dondola uh, mtaalam na kikung'ata lazima kuachie nundu. Hii ni filamu zetu. Mambo vipi? Poa. Mzima? Mimi nipo fresh off kwako tu mi pia niko poa. Eh, mtu akiniambiaga ufu kwangu ananichanganya. Kwa nini? Eh, ni kama vile ambavyo nakwambia mambo vipi, uko poa, kukujulia hali, yeye yeah, kwambia hofu kwako. Eh, inashtua kidogo. Anyway, tunakufahamu kama Dondola mtaalam. Kwa nini Dondola mtaalam? Uh, mimi jina langu kabisa ni Rashid Matimbwa, ila Dondola mtaalam ili limekuja kutokana na kazi nayoifanya ya kutoka ili nilipata kwenye kazi ambayo inaitwa mkwaju ya mle nilicheza kama dondola mtaalamu. Kwa hiyo baada ya ku, watu kulipokea vizuri nikaona linafaa dondola mtaalam. Lakini kwa nini hakukuwa na majina mengine? Kwa nini kuite dondola mtaalam? Kulikuwa kuna kitu gani mpaka tukapata hiyo neno dondola alafu neno mtaalam? <laughs> Kama ulifuatilia vizuri kazi ya mkwaju, nadhani utakuwa umeelewa kwa nini dondola mtaalam. Ni kijana fulani hivi ambaye vijana wa sasa mjua, ambaye msela anapenda watoto wazuri, si ndio? Yeah ndo tukapata uking'atwa lazima utoke Nundu au hiyo ni ilikuwa ni katika namna ya jokes. Ah, Dondola si unampata mwenyewe yes. mdudu Dondola si unampata e, mi ndo mtaalamu. Basi sawa, tuambie mpaka sasa hivi tuna kazi ngapi ambazo tumeshirikishwa za filamu au ambazo ni za kwetu sisi wenyewe tu tu, tunasema hiki ni cha kwangu? Uh, mpaka sasa nimefanya kazi kubwa tatu ambayo mkwaju, kuna ngondo, pia kuna sheba. Sheba ambayo sasa hivi ina inatikisa. E, Sheba bado inaendelea kufanya vizuri na hivi karibuni tunaachia duda lingine. Okay, sawa. Uh, nimeona pia una ukaribu sana na msanii wa filamu mwenzie ambaye anaitwa Madebeli Dali. Mimi nimepitapita sana kwenye hizi akaunti zenu za mitandao ya kijamii, nimepita, nimeona kazi zenu pia mara moja moja. Pia nikipata nafasi huwa natizama tamthilia zenu ambazo mnaenda kwa series sasa hivi, ambazo mwanzo tuko tunaenda kama CD, sio mikanda, sio nini, inakuwa ni ngumu kidogo. Kwa sasa hivi naona mambo yameendelea. Uh, ukaribu wako wewe na Madebeli Dali unasababishwa na nini? Labda ni kazi au kuna kingine, na mlikutanaje? Uh, Madebe nakumbuka nilivyokuja da nilimtafuta mimi. Wewe ni mkazi wa wapi labda? <laughs> mi ni mdengereko wa, wa, Iringa lakini mdengereko wa Iringa. Kwani mdengereko waga ni wa wapi? Mdengereko kwetu Rufiji hapo. Rufiji, lakini umebobea sana Iringa ama? Ah, ya, nimekulia kule ndio maana nasema mdengereko wa Iringa. Kwa hiyo nilivyokuja da nikamtafuta nikajiunga kwenye kampuni yake, kwa sababu Madebe Daya na kampuni inaitwa LP Media. Kwa hiyo ni mkurugenzi wangu mkurugenzi wangu wa Mali Media na LP Media ya na mimi nipo LP Media na Mali Media, ndio maana nipo karibu naye. Okay, inaonekana mko wengi sana eneo hilo. Uh, El na wasanii wengi sana. Unaweza kawa unafika wangapi labda? uh, <laughs> kwa Tanzania wengi sana, hata zaidi ya mia. Mm. LP Pimedia imezalisha wasanii wengi sana sana. Yeah. Okay. E, kuna urahisi kiasi gani na kuna ugumu kiasi gani kufanya kazi na Madebe? Tunafahamu Madebe kazi zake nyingi, Kiswahili anakizungumza vizuri sana, yani fasaha na kazi zake nyingi watu wanapenda kulingana labda na utunzi wake na, na namna ambavyo anakuwa ana present kazi kwa watu kwa kuzungumza kwa upande wako kuna ugumu gani kuna urahisi gani pia kufanya kazi na madebe tangu mfahamu uh, ah, ugumu ugumu nilikuwa naona mwanzo kwa sababu nilikuwa nahitaji kufanya mm-hmm. nahitaji kuonyesha nilicho nacho mm-hmm. ila alikuwa aniamini alikuwa nakupa nafasi pia alikuwa anipi nafasi ndo aniamini okay kwa hiyo nikawa na mimi nanitia nguvu sana kujifunza zaidi, ili baadaye alipokuja kuniamini, saizi mimi nadhani tunaenda sawa, kwa sababu saizi tunapofanya kazi, mfano akiandika story lazima ataleta mezani, tutaichambua, tutajadili, tutambishia bwana, hiki hapa akistahiki kitoe, anarudi kuandika upya. Okay. Akiandika tena anarudi hapa, vipi, tunasoma ah, hapa kuna hiki, anarudi tena. Kwa hiyo ndo maana tunapata kitu kizuri. Kwa miaka ya nyuma ilikuwa tunatazama sana kupitia CD, tunawatazama sana kwenye CD, labda kazi zenu mnazitangaza kwenye CD, mifumo hiyo na ile mikanda mikubwa kama tofali, tuko tunasema hivyo. Uh, sasa hivi tunadili sana na kwenye vingamuzi kwenye channel tofauti tofauti katika kuangalia kazi zenu na zinaruka kwa mtindo wa series. Jumatatu labda tutaishia hapa, Jumanne tutaenda tutaishia hapa uh, ule uzamani na usasa hivi kwa wakati wa, kwa, kwa, kwa unavyoona wewe, ipi unaona ina, inalipa? Kwa sababu tuliona pia serikali imeingilia kati ikasema kwamba uh, kwa sababu ninyi mlikuwa mnalalamika sana hampati kile ambacho kinastahili ninyi kupata, kwamba mnatoa kazi watu wale ambao wanakuwa na bani CD wanakuwa wanazinyonya kitu kama hicho, then wanakuwa wanauza kama sio shilingi elfu moja elfu mbili sio Ehe, kwa wakati mwingine ilikuwa kama inawafanya ninyi thamani yenu inakuwa ndogo sana, mnachokipata ni kidogo sana kuliko ambacho mnakuwa mnakitegemea na ukubwa wa kazi hii. Un, unaweza ukaizungumzia vipi? Uh, zamani kweli soko lilikuwa kuna DVD, yaani mtu producer akitengeneza kazi yake anajua anapeleka kuna mfumo wa DVD, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda badilika, teknolojia inabadilika. Sasa hivi watu wapo sana kuna social network, si ndio? Kwa hiyo DVD tena zinaenda kupotea. Kwa watu unakuta sasa wapo busy, mtu akiwa na simu yake anaangalia YouTube, ndo mtu akitulia nyumbani anaangalia kuna channel mbalimbali. Kwa hiyo ndo maana tunahama sasa kule kuna DVD tunakuja huku. Na kuhusu watu kuiba kweli, hiyo watu <laughs> watu wanaiba sana kwa sababu ukipeleka ukitoa kazi yako na DVD ile sasa wanaikopi wakikopi sasa wenyewe wanauza sasa bei zao wenye mtaani. Wao ndo wanapiga hela nyingi kuliko wahusika. Ehe, kwa hiyo wanauza bei zao mtaani na wanapata manufaa. Au wengine wanachukua na wanakuwa wanaonyesha kwenye safari kwenye mabasi wapi. Kwa hiyo msanii anakuwa hapati chochote na sisi tunatumia nguvu kubwa sana. Kwa hiyo ni bora huko kwenye kwenye vingamuzi, sio? Ah, kwa soko <laughs> kwa sababu na huko watu wanaiba. Kwenye vingamuzi pia? ndio serikali hapa juzi imeingilia kati, mpaka sasa hivi nadhani hii kampeni inaendelea. Watu wanaiba huko, wanauza mitaani. Kwa unakuta movie inaonyesha kuna kingamuzi, lakini mtu mtaani anayo <laughs> ndio unajiuliza umeipataje? Kwa hiyo serikali, namshukuru Mungu, sasa imelifanyia kazi ile. Hii kampeni inaendelea kukamata hizo movie yeah. Sawa. Kati ya Madebe Lidali ambaye unamfahamu sana na ndio mkurugenzi wako na Gabo Zigamba, kwa upande wako nani unaweza ukasema ni mwigizaji bora wa muda wote kwenye kwenye tangu tangu uanze kufanya hizi kazi za filamu? Uh, <laughs> ah, siongelee sasa kwa sababu <laughs> meneja wangu au mkurugenzi wangu uh, ah, mimi najua hilo, hiyo zawadi inaenda kwake, yani hiyo inaenda upande wake, sinatoa hoja mm. <laughs> ya siongelei kwa kumpendelea, hapana, ila kwangu Madebedai ni msanii bora muda wote, kwa sababu tokea amepanda sijaona akishuka. Leo hii akitoa kazi, akitoa YouTube inashindana na wanamuziki ambao mnaona wapo kwenye fomu. Mm. Yes, unaona Matusi alitoa iliingia hadi namba tatu on trending. Tumekuja kutoa mkwaju naye imesumbua. Mm-hmm. Sijui unanielewa. Kwa hiyo mimi kwangu ni msanii bora muda wote. Kwa sababu watu wanamfuatilia yeah. Kwenye swala la filamu uh, tumeona matuzo mengi mengi, lakini kuna tuzo za TMA sijui ni TMZ kitu kama hicho ambazo zinajumuisha wasanii wote wa East Africa. Sasa nimeona kuna Irene Uwoya, nimeona kuna Wema Sepetu, nimeona kuna Aunty Ezekiel kwa wasanii wa, wa hapa nyumbani Tanzania. Pia nikaona wasanii wa nje ukiachana na hapa kwetu Tanzania. Sasa tuwazungumzia wa Tanzania wa kwetu. Ni nani kati ya hawa anakuvutia zaidi katika namna ya uchezaji filamu? Ah, <laughs> ulonitajia <laughs> hamna anayenivutia kweli. Kwa yeah. hamna. Wewe ni msanii gani wa kike wa filamu ambaye anakuvutia? Sio kukuvutia kimonekano katika swala la kazi, yani huyu anajua kuliko um, kwa sasa Godriva nadhani, anaitwa Godriva yule anafanya vizuri yeah. yuko vizuri sana yeah. Uh, Idris Sultan tunamzungumzia Idris. Idris pia anafanya filamu, tumeona kama mara mbili ameingia Netflix na filamu zake. Ya mara ya mwisho hii ni Married to Work. Ukiona vitu kama hivi, watu wanapambana, wanafika level hizo, kwa upande wake unavibebaje au vina kwa kiasi gani? Uh, kwanza huwa nafurahi sana unajua tunakuwa sasa na mi natamani sasa nifikie huko kwao nafunga mkanda ili nifikie huko unajua hata mtoto anaanza kutambaa anasimama anapiga hatua ili apige msamba kwao mi sahizi nimepiga hatua bado kupiga msamba umeshatambaa umeshatembea umepiga hatua bado kupiga msamba nyie mkae tayari kuna mtu anakuja huko anataka kupiga misamba sawa uh, tu, tuzungumze kuhusiana na filamu ambazo umeshazifanya hizo tatu ambazo zinasumbua na nyingine hii iliyoko sasa hivi umesema inaitwa uh, ina inaikuja hiyo bado yeah. bado ya mwisho ilikuwa ni nini? Ilikuwa Sheba. Sheba. Yes, Sheba ndo ambayo naizungumzia. Naona pia uh, Madebe anajaribu kuposti, anaposti sana on Instagram pia. Naona una support pia kazi zake. Hizi kazi ambazo mnakuwa mnazifanya, kwa mfano tumeshatoka kwenye swala la CD, tumeona kule tunapigwa sana uh, tumekuja kwenye mtindo wa series inalipa kwa upande wako wewe sasa inalipa na je inakulipa kama msanii mchanga pengine ambaye unatamani kufika kule ambako Idris sasa hivi ipo yupo sasa hivi kwa upande wako inakulipa uh, kwa mimi inanilipa unanilipa kwa sababu mimi sio producer mimi naenda kucheza kama msanii yes kwa hiyo mimi kabla hatujafanya kazi bana bwana dondola hapa tunaenda kuingia kazi. Kwa hiyo mzigo wako hapa, tu, tukafanya kazi. Kazi yako ya mwisho Sheba, mpaka sasa hivi tuseme tuna kama shilingi ngapi hivi au tunaogopa kukabwa? <laughs> Shingapi zangu au E, za kwako wewe au mpunga bado hajaukatia? Ah, napokea kabla kazi kutoka, mi nachukua mapema cha kama shilingi ngapi hivi tuanze kubageni sasa. <laughs> mi nadhani sio vizuri kutaja <laughs> yeah, sipendi sana mtu kutangaza vitu vyangu vya private ya Mtaani huku watu wanasema bongo bongo movie imelala, filamu za za Kitanzania zimelala tofauti na zamani. Nadhani hii ni kitu ambacho shakisikia sana na ukisikia sasa hivi inakuathiri kwa kiasi gani? Lakini pia una nini la kuzungumza? Je, ni kweli imelala au sisi ndo tunaona tofauti? Mimi <laughs> labda nakwambia kitu kimoja, unajua siku zote ukiona bango limechana ujumbe, ujumbe umefika okay. yeah kwa sababu unajua Bongo wanafuatilia sana kazi zetu hao ambao wanasema Bongo Movie mela wanafuatilia sana eh, ndio maana utasikia bwana wabongo waongo. <laughs> Huwezi kujua uongo kama hujauona. Mm-hmm. Kwa hiyo wanatufuatilia sana. Okay. Yeah. <laughs> Mimi siamini katika hilo. Mimi katika hilo mimi ni mpo na mnaendelea kufanya vitu vizuri zaidi. Yeah, ndio maana wanatoa comment. Sasa utatoa comment hata tujaona kwa sio kweli. Sawa, swali la mwisho, mtu ambie ni msanii gani wa nje ya Tanzania ambao unatamani kufanya naye kazi, unatamani ku, ku, kufanya naye kazi, kushiriki naye kazi kwenye kazi yoyote, idha ni ya kwako, ya kutoka kwenye kampuni ambayo unafanya kazi, au ya kampuni ya huyo ambaye anataka mfanye kazi, yupi? <laughs> na ni Tiger Show. Nani? Tiger. Okay. Yeah. Hmm. Bwana, <laughs> mimi mbona kama sikuwezi hivi? Tiger mimi namkubali sana. Sana. Sana. Unapenda nini kwake? Uh, anabadilika. Kwanza anajituma sana kwenye kazi zake. Pia anabadilika. Kwa namfuatilia sana. Yeah. Zungumza na mashabiki zako kuhusiana na kazi zako na filamu kiujumla. Uh, ah, mi napenda kuambia mashabiki zangu kuwa waendelee kutusapoti na tunaendelea kutoa vitu vizuri Uh, kwa ambao hawajaona kazi zangu waende YouTube channel ya Madebeli Dai, wataona movie zangu nilizoshiriki, watakutana na Sheba, watakutana na Ngondo, watakutana na Mkwaju. Kwa hiyo watajifunza pia, kwa sababu sisi tunatoa elimu ndani ya burudani, tunatoa elimu na burudani pia. Uh, kingine waendelee kutufuatilia na kutusupport kwa sababu tuna ndoto ya kufikia mbali zaidi, tuna ndoto kubwa. Kwa hiyo bila wao sisi hatuwezi ya. Kwa hiyo tunawaomba na tunawapenda na tunaendelea kuumiza vichwa kwa ajili yao yeah. Mm, <laughs> kwa majina naitwa Dondora Mtaalam eh, napatikana Instagram kwa Dondora Mtaalam TZ utanipata ya Bwana, thanks so much. Tumetoka kupiga story na msanii wa filamu hapa nyumbani Tanzania, anaitwa Dondora. Tumeongea naye vitu vingi sana. Before ya hapa bwana, ulimsikia kwenye radio eh? Stein Radio. Amezungumza vitu vingi sana, interview ilikuwa kubwa, lakini pia hapa tumejaribu kugusagusa e, unaweza ukaelewa kile ambacho dondora anafanya na ni kijana ambaye anakimbiza kinoma noma kwenye hizo series ambazo zinakuwa zinaruka kupitia channel tofauti tofauti za TV. Mimi naitwa Catherine Sylvester na hii ni filamu zetu. Nilikuwa na Dondora. Thanks so much. Behind the camera yuko director Isam. Tukutane wakati mwingine.